हवाई जहाज गिरने से यहाँ पे लगभग पंद्रह फीट फीट तक गहरा गड्ढा हो चुका है हाँ, जमीन घुमाओ की है जी जमीन घुमाओ है हाँ? एक मिनट फोन ना मेरे